Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube saya Ramadan Ada sebagian teman-teman ingin bertanya bagaimana cara mengcrop gambar dengan mudah dan cepat Sebagian teman-teman mungkin handphonenya sudah dilengkapi dengan screen aplikasi screenshot Contohnya ini handphone saya sudah dilengkapi uh, Xiaomi ada screenshotnya jadi misalnya kita mau screenshot gambar ya apa screenshot gambar misalnya ini ya kita buka dulu gambarnya kita buka gambarnya ya contohnya ini ya ini ada gambar uang kalau misalnya kita menggunakan aplikasi yang di handphone kita klik screenshot ya dia akan muncul dia akan men screenshot tapi tampilan seluruhnya jadi kita harus kerja lagi nih nah, kita screenshot lagi ya kita perkecil ya atau misalnya kita mau screenshot yang uang satu rupiah misalnya ya ya nah, ini udah maksimal nih bisa ini kelemahannya jadi cuman di sini mak eh, maksimalnya ya nggak bisa lagi ya dikecilkan dari begitu besar gambarnya tadi nggak bisa jadi oke okay, itu kelemahannya nah, sekarang kita mau screenshot duit ini jadi di antara duit-duit ini kita akan screen screenshot satu gambar yang yang lebih kecil jadi antara berapa uang nih 1 2 3 4 1 2 3 4 5 15 kita mau cuman satu duit yaitu satu rupiah tadi kita sudah coba menggunakan aplikasi bawaan dari Xiaomi yaitu screenshot ternyata sulit ya tidak bisa nah, jadi sekarang kita menggunakan aplikasi Snapseed jadi Snapseed ini banyak fungsinya jadi kali ini kita bedah dulu untuk khusus untuk screen apa uh, screenshot ya Snapseed ya kita ketik ini dah Snapseed Ya udah saya install ya. Jadi ini gambarnya gambar daun. Jadi teman-teman silahkan diinstal di handphonenya. Ini banyak kali fungsinya. Oke, ini ada tanda plus kita klik. Oke, lalu kita klik yang gambar duit tadi. Ya, di sini dia. Tadi sudah kita tes uh, screenshot melalui aplikasi bawaan handphone. Sekarang gini, kita menggunakan aplikasi Snapseed setelah ini tampilannya, kita klik alat. Nah, kita klik crop. Ya. Ini bedanya. Kalau menggunakan snapseed, kita lebih detail lagi. Nih, perhatikan. Jadi satu lembar uang bisa kita crop atau snapseed uh, di screenshot. Ya, inilah hasilnya. Teman-teman. Ya. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman kalau misalnya kita butuh untuk mengambil suatu gambar yang kecil atau detail ya kita bisa menggunakan aplikasi ini dan kita nggak bisa memaksimalkan aplikasi yang ada bawaan handphonenya ya inilah dia uang satu rupiah setelah selesai baru kita ekspor atau simpan untuk kali ini saya cuman sharing tentang crop ya nah, nanti di lain hari akan saya sharing tentang manfaat dari tools-tools Snapseed jadi untuk kali ini saya hanya membandingkan screenshot bawaan handphone dan aplikasi tools group dari aplikasi Snapseed. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang belum belum klik subscribe silahkan klik subscribe. Oke ini kita simpan aja ya. Jepret ya inilah hasilnya. Nah ini dia uang satu rupiah. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.